¿Recibiste mi mensaje? Mm, no. Oh, no, lo vi. Debe de estar ahí, pero estamos filmando en la oficina. Yo te voy a mostrar y ahora me decís. Que no salga en el video eso. ¿Eh? Él puede con la batería, pero deja que yo haga fuerza. Yo te aviso cuando lo tengo pronto.